assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlarim hozir video qiladigandan maqsad 10 o'yinimiz haqida video qilyapmiz ya'ni hozir finali o'tish kerak edi e, suhrob basmanda kanalida o'yin bo'layotgandi juda ko'p cho'zilib ketdi ishonmasangizlar hozir kirib ko'ringizlar hozir ham o'yini bo'lyapti hammalaringiz tushunsa bo'ladi ishlab kelgansizlar charchagansizlar hammalaringizdan birdek uzr so'rab qolaman tushundingizlar degan umiddaman 85 dona biletimiz qoldi inshaalloh ertaga soat 12 da o'yinni kutingizlar kim bilet olmoqchi mana shu ekranga 500 rublda to'lagizlar 81 ta prizlarimiz bor Glavnisi bitta moshina 2008 yil juda charchab ketdimda shu o'yinni o'ylayman deb jigarlar 1 gektar paxta chapqanday bo'lib ketdim aynan 500 rublda bunaqa taylangizlar boshqa mashin qo'ymayman 399 saliq o'yinimizda. Hammangizga omad tilayman. To'g'ri tushuningizlar, ertan o'yinimizni kuting soat 12 da 85 dagina biletimiz qapti. Bir harakat qilib palvonlar minoga 500 rublni taylab o'yinga qatnashingizlar. Hammangizga omad tilayman. Hammalaringizdan uzr so'rab qolaman. Gazini basingizlar. Assalomu alaykum do'stlar, aziz assalomu alaykum barodarlar. 85 donay degan bilet mondagay. суҳроб басманда канали суҳроб басманда ва бозӣ гузашта сай ҳамин квартираи мо ба ҳозир финалша мегузаронем гуфтааста будем ки финалиш вай кард ба хотири ҳамин пага соати 12 абедпа иншоалло финалиш мешавад 85 билет монда агар ҳаматон ба узур мепурсам гаша зер кунед фақат буфаҳмонед пага финалай 85 дона билет монда агар 81 та приз главнаш як та мошин ҳаматон ба омад мехоҳем дастгирӣ кунед ҳамаш хуб мешавад